भाई साहब तो आज रिकॉर्डिंग ऑन हो चुका हो चुका है भाई आज আজি কৰিম আমি গিল ভাৰ্চেছ গিল বেংগলোৰ ভাৰ্চেছ ডিমো ডিমোৰ টীমে বেয়া মাৰিব নে বেংগলোৰ টীমে বেয়া মাৰিব চাওঁ আহক আৰু এই ৰেম্বই দীপক বচাই আছে আৰু চাওঁ এ, আশা- চব অসমীয়া বে- বেংগলোৰ অসমীয়া কোনো আমি কাজিয়া কৰা নিচিনা নহয় আমি ফূৰ্তি মতে খেলি আছোঁ আৰু ফূৰ্তি কৰিম আৰু আনন্দ কৰি যাম এই খেলতে আমি মজা আনন্দ কৰিম আৰু লাষ্ট অ' ভাইচাপ বেংগলৰ টীমে এটা টীম হাচিল কৰিলে এটা গেম উইন কৰি ল'লে ভাই বহুত আছে আৰু চাই যাম আৰু কৰি যাম আমাৰ ৰক ভাই আছে নবৌ আছে কেশৱ আছে লভলি আছে আমাৰ চাৰিটা আছে আছাম গিলৰ আৰু বেংগলৰ গিলৰ আছে আপোনাৰ দ্বীপ অসম Chulos Assam and Rainbow and this Kai Ki Ki এইটো uh, চাৰিটা আছে তো দুটা গিলৰ মাজত টক্কৰ হৈছে তো কোনে যেতিয়া চাওঁ তো বিদেশ মজা মজা এতিয়া আহি গৈছে শ্বটগান লৈ আহিছে কিছুমানে হেৰি লৈ আহিছে পূৰা আনন্দ কৰি একদম ফূৰ্তি কৰি পূৰা বিদেশ মোৰ মোবাইল লেকবনৰ কাৰণে মই সেইটো কাৰণে অকণমান ডিপি এটা কমাই থৈছোঁ অ' ভাই ভাই ভাই ভাই অ' ভাই চাপ কি টপকাই দিলে কি টপকাই দিলে আমাৰ নব নব নব নব কাক মাৰিছোঁ নব নব নব মাৰ মাৰ মাৰ অ' ভাই নমাৰিছোঁ ৰক কেশৱ কেশৱ কেশৱ কেশৱ কেশৱ মহিলাই কেশৱক দিপে বজাই দিলে বাই ৰেম্বৰ ৰেম্বৰ ৰেম্বৰ ৰেম্বৰ ডেমেজ হৈ আছে অ' ভাই সুৰজ সুৰজ সুৰজ সুৰজ বাই লভলি লভলি লভলি লভলি কৰি আছে ৰক ৰক ৰক ৰক ৰকে এটাক মাৰিলে ৰকে এটাক মাৰিলে ৰকে এটাক মাৰিলে কিক মাৰিলে হ'বাই মা মা অঁ মজা মজা মজা কিক মাৰি দীপক মাৰিলে ৰকে ৰেম্ব আছে ৰেম্ব কোনে মাৰে এতিয়া নাজানিছোঁ সুৰজ দশম আছে আমাৰ বেংগলৰ টীমত আমাৰ আসামটিঙত অকল ৰক আছে ৰকৰ ডেমেজ কম হৈ আছে ই মৰিব অঁ মৰিলে বাচ দুটা গেম বেংগলৰে উইন কৰিলে তাৰপিছত চাওঁ এইটো গেম কোনে উইন কৰে চাই লওঁ আহক তো লাষ্টলৈকে চাওঁ ভিডিঅ'টো মজা আৰু ফাৰো ভিডিঅ' হ'ব এইটো লাষ্টলৈকে চাই যাওক বা ঈশ্বৰ কি হ'ব নাজানো চাই লওক আপোনালোকে কি হয় যি হয় লাষ্টত গম পাব লাষ্টলৈকে ভিডিঅ' চাওক আৰু মজা ইনজয় কৰক ঢিংচাক ঢিংচাক আছে ফাৰু ভিডিঅ' হৈ আছে এইটো তো ভাই চাপ অঁ এইফালে ৰেম্ব টিম ওলাই গৈছে সুৰজ অসম দ্বীপ এই মজা গৈ আছে সিহঁতি কি আমাৰ বহুত ভাল খেলিছে এইটো দুটা দুটা গোটেইকেইটাই কিল কৰিছে ৰকে অকল এটা কিল কৰিছে আছাম গিলো আছাম গিলো ভাল গোটেই মাজে আছে অ' ম পি অ' পি এই ধুনীয়া মাৰিছে ধুনীয়া মাৰিছে অ' হ আমাৰ টিমৰ বলৰ বহুত ডাউন হৈ আছে কি হৈছে বুজি পোৱা নাই সুৰজ আহি গ'ল সুৰজে কাং মাৰে দীপ দীপ দীপ দীপ কত আছে দীপে মাৰি অঁ দীপক গে বৰা দীপক মাৰিছে কেচেবে মাৰি আছে অঁ নোৱাৰিলে দীপক মাৰি আছিলে কেচেবে বেছি হৈ মাৰি অঁ নব ডাউন হৈ আছে Rock Rock Rock Rock Rock মাৰা মাৰা মাৰা কিবা এটা কৰা অ' ৰকক হেডশ্বট পৰি গ'ল ৰকক হেডশ্বট পৰি গ'ল ভাই লাভলি লাভলি এটা ডাউন কৰিলে লাভলি এটা ডাউন কৰিলে তিনিটা ৰাউণ্ড বেংগলোৰৰ হাতত গুচি গ'ল ভাই আছাম গিলৰ কি হৈছে নাজানিছোঁ আছাম গিলে বহুত বেলেগ খেলি আছে বেয়া খেলি আছে ভাল খেলা নাই লভলীয়ে দুটা কিল কৰিছে আছাম কেশৱে কিল নাই কৰা নবৌ কিল নাই কৰা ৰজকে এটা কিল কৰি আছে আৰু দাইছ কিয়ে তিনিটা কিল কৰি আছে ৰেম্বই তিনিটা কিল আছামিজ চুৰাজ আছামিজ তিনিটা কিল আৰু দ্বীপে তিনিটা কিল কৰি আছে আগলৈ চাওঁ আৰু কোনে কেইটা কিল কৰে আৰু কোনে কেইটা মাৰিব পাৰে চাওঁ আহক আৰু আমি গেম প্লেটো ইনজয় কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো মজা আছে চাই যাওঁ লাষ্টলৈকে মজা লাগিব পাৰোঁ লাগিব চাই থাকক সদায় আমি এনেকুৱা অসমীয়া ভিডিঅ' দি যাম আপোনালোকক পাৰোঁ ভিডিঅ' দিম বা আমাৰ মজা আপোনালোকক ইনজয় কৰাই যাম আৰু লগতে এনেকৈ মজাদাৰ গেম প্লে দেখাই যাম তো প্লিজ প্লিজ প্লিজ ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ এনজয় কৰক আৰু লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক শ্বেয়াৰ কৰক শ্বেয়াৰ কৰক কমেণ্ট কৰক কমেণ্ট নক অ' ভাই চাপ দীপ অসমে এটাক টকাই দিলে দীপ অসমে আমাৰ ৰজকক মাৰি দিলে কেশৱে গৈ আছে কেশৱে কি কৰে কেশৱ কেশৱ কেশৱ এই নোৱাৰি এই কেশৱে নাই মৰা নাই নাই হৈছে অঁ লভলিও তাত ডাউন হৈ আছে লভলি ডাউন হৈ আছে লভলি ডাউন হৈ আছে অ' নবৌ ডাউন হ'ল নবৌ ডাউন হ'ল সিহঁতি বহুত বেলেগকৈ খেলিছে বেংগলোৰ টীমটো বহুত মানে হেভিও ক'ব নোৱাৰি হেৰি বেয়াও ক'ব নোৱাৰি ভাল খেলি আছে ধুনীয়া খেলি আছে at isa'id alaun win hoy kul bhai shahab etia kar hatot ki hoy na janisu au kene koi gameplay ki solution na janisu bhai kene bangalore team to maja khelise iman to kompaiso diskai diskai rainbow bhal maise saida maise suraj asame saida maise deep okhome saida marise তার পিছর রজকে এটা নবো নাই কেশব নাই লবলি নাই ভাই হিসাব জলদি মার जल्दी मार डूरा मन मार एनिमी मार ड्रामन डाउन कर डाउन कर डाउन कर पटापट पटापट पटापट रोजग लुकाय से कैसे मैंने आसाम बहुत सब बेंगलोर मतलब बेंगलोर उन कोरी ऐसे आसाम में डाउन चली ऐसे भाई कैसे तू बोले कैसे बोल कैसे बोल कैसे डाउन चली ऐसे कैसे डाउन हो गई और मैं ऐसे ओ भाई सेवेंटी सेवन हेड दिशे टेम्बो टेम्बो भाल के दिशे मजा के दिशे लोगों सबके कौन আৰু ডি গাই আপোনাৰ ডাউন হৈ গ'ল আমাৰ কেশৱ ডাউন হৈ গ'ল আৰু হেৰি নৱ আছে নব কি কৰে উইন কৰিছে নে কি কৰিছে নাজানিছোঁ তাৰপৰা মই অ' ভাই কি হ'ব এনেকৈ হ'লে এনেকৈ হ'লে কি হ'ব ভাই আচাম টিমটো ইমানেও মানে হেৰি নহয় ডাউন নহয় মানে কি হৈছে কি হৈছে গেম প্লেটো নাজানিছোঁ অ' ভাই অ' ভাই অ' ভাই অ' অকল নৱ আছে নৱ এটা কাম কৰিলে অ' ভাই বাচিলে পাঁচ পয়সা জিরো ভাই কি হয়েছে কি ভাই কি হয়েছে মানে নবহাতি কি করেছে কেশব কি হয়েছে তাহাতর এটাও কিল নাই তাহাতর ইয়ে ভাই অকল লাভলিয়ে কিল করেছে তিনটা রজকে কিল করেছে এটা বাকিকিটা নাই দেখুন দীপে পাঁচটা কিল করেছে আসাম সুরজে ছটা কিল করেছে রেম্বোয়ে পাঁচটা কিল করেছে ডিসকায়ে চারিটা কিল করেছে ভাই কি হয়েছে কি ভাই হাতি অকমান হেভি খেলিছে ধুনীয়া খেলিছে ভাল খেলিছে বাউ খেলিছে আপনাৰ যদি এনেকুৱা গেম প্লে ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰি যাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি যাব প্লিজ এনেকা ভিডিও আৰ মজাদাৰ আহি থাকিব আৰু বনি থাকিব চলি থাকিব আমাৰ এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকক দেখাম আৰু হেভি হেভি টিম আছে আৰু হেভি হেভি টিমৰ দেখাম তো গিল ভাৰ্সেস গিলও দেখাম আপোনালোকক চব দেখাম আপোনালোকে লাইক কৰিব প্লিজ কমেণ্ট কৰিব ভাই কমেণ্টটো তোৰ তোর দো আর দো মার ভাই হতা হে তো জলদি ওকে ওকে ডিপ ডিপ ডাউন ডিপ ডাউন ডিপ ডাউন डीप डाउन डीप डाउन नबो डाउन नबो डाउन रेम्बो डाउन भाई भाई मैं नबो को उठा ले दीप और नबो को उठा ले रेम्बो डाउन रेम्बो डाउन भाई साहब OP OP OP OP OP OP Keshav नबो मार কেশৱ ডাউন কেশৱ ডাউন ভাই চাব অ ৰজাক অকণমান লাগিছিলে তাক অ' ভাই কোনোবা আহি মাৰা মাৰ মাৰ মাৰ মাৰ মাৰ লভলি মাৰ লভলি মাৰ অকণমান লাগে তাক মাৰ নহ'লে উঠাই দে উঠাই দে উঠাই দে ইয়াতে লভলিক উঠাই দিও আহিছে ওই নপি ভাই অপি নব অপি নব ভাল খেলিছ মজা মজা মজা ৰেম্বো বেয়া খেলা নাই দীপকম সূৰজ আছাম সূৰজ আছাম ভাল খেলিছে সাতটা খেল আমাৰ ৰজক লভলি মজা খেলিছে নবৌ ভাল খেলিছে বাৰু বেয়া খেলা নাই চব বেয়া কোনো খেলা নাই চব অপি খেলিছে টকৰ হ'ব কোনোবা হাৰিব কোনোবাই জিকিবই অভিয়াছলি সেইটো থাকিবই সেইটো নাথাকিলে নহ'ব কোনোবাটো হাৰিবই লাগিব কোনোবাটো জিকিবই লাগিব ন সেইটো নাথাকিলে কেনেকৈ হ'ব সেইটো নাথাকিলেতো নচলিব ন সেইটো কাৰণে আজি গিলো ভাই বেংগলোৰ ভাইছে সক্ষম ভাই কোনে জিকিব ভাই কমেণ্টত কৰি দিয়া পটাপট কোনে জিকিব ভাই কোনে জিকিব জল্দি জলদি কয় এই ভাই ভাই ভাই ভাই ভাই ভাই মৰিব এতিয়া নমৰে মানে ডাউন হ'ব এতিয়া মৰিব এতিয়া বুলি ক'লে বেয়া হয় ভাই ক'ত গ'ল অঁ ইয়াত ভিতৰত সোমাইছে অঁ ক'ত আছে অঁ ভাই অ' ভাই অ' ভাই দাদা দাদা দুজনে আছে আমার বেংগলোৰ দুজন আছে আপোনাৰ আসাম তিনিজন ভাই কোনে জিকিব কোনে জিকিব কোনে জিকিব বেংগলোৰ জিকিবনে আছাম জিকিব জিকিবনে আছাম জিকিব ভাই বেংগলোৰ জিকিবনে আছাম আছাম তিনিজন বেংগলোৰ দুজন আছাম তিনিজন বেংগলোৰ তিনিজন বেংগলোৰ দুজন কোনে জিকিব আসাম তিনিজন বেংগলোৰ দুজন জলদি জলদি কমেণ্ট মেণ্ট আসাম দুজন বেংগলোৰ তিনিজন কোনে জিকিব ভাই কোনে গেম প্লে জিকিব আজি এই গেম প্লে কোনে জিকিব জলদি চে কমেণ্ট কৰি জনাওঁ भाई साहब ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई केशव केशव केशव हार ना मारी मारी दिया ओ भाई भाई भाई बस रे ओके ओके ओ भाई साहब Keshav down Keshav down Keshav down lovely lovely lovely तुम ही lovely lovely lovely O P O P O P O P आरवे आ चारवे आ से ओ भाई साहब सिक्स वर्सेस 1 सिक्स वर्सेस 1 ভাই ইমান মজা গেম প্লে ইমান হেভি গেম প্লে আমি দেখা নাই মজা লাগিছে আপোনালোকক কি ক'ম আৰু ভাল লাগিছে বেংগলৰ টীম হেভি ভাল খেলিছে ধুনীয়া খেলিছে আছাম টীমো বেয়া খেলা নাই আছাম টীমো মজা খেলিছে ন লভলি আছাম কেশৱ ভাল খেলিছে বহুত ভাল আপোনালোকক চাই কিছু এটা ভাল লাগিছে বা জল্দি জলদি জল্দি জল্দি আহি যা আৰু জলদি অন হৈ যা বাইশা কোনে জিকিছে ক'ব পৰা নাই ক'ব পৰা নাই কোনে জিকে লাষ্টলৈকে চবেই কমেণ্টততো জনালে কিবা কিবি কমেণ্টত ভাই চবেইতো জানে বেংগলোৰ জিকিব বুলি ভাবি আছে চবেই আৰু বেংগলৰে জিকিব পাই আমাৰ আশাটো কম আছে আছামৰ আশাটো কম আছে অকণমান নেক্সট টাইম আছামৰ জিকা আশাটো অকণমান কৰিব লাগিব আৰু বেংগলোৰ বেংগল'ৰটো ভাই বেংগলোৰত সৰাব লাগিব ভাই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জল্দি জল্দি দিম বেংগলোৰ ভাইছেছ আছামৰ ভিডিঅ' এইফালে সোমাই দিলে সোমাই দিলে অ' ভাই ইয়াক ডাউন কৰিলে আৰু এটা আহিছে এইটো ভিতৰৰ পৰা আহিছে অ' ভাই ইয়াকো ডাউন কৰিলে অ' ভাই বাচি গ'ল বাচি গ'ল বাচি গ'ল বাচি গ'ল বাচি গ'ল বাচি গ'ল বাচি গ'ল নৱক ডাউন কৰি দিলে কেশৱ কেশৱ কেশৱ কেশৱ কি কৰিছা তুমি মাৰা মাৰা মাৰা ভাই মাৰা মাৰা মাৰা মাৰা কেশৱ কেশৱ কেশৱ কেশৱ যে সোমাই আছে ভাই ভাই ভাই দিপু দিপ দিপ অঁ এটা ডাউন কৰিলে ভাই ভাই অ'কে অ'কে ভাই ভাই ভাই ভাই ভাই ভাই কি হৈ গ'ল কি হৈ গ'ল কি হৈ গ'ল ভাই এটাই আছে ভাই কি হৈছে কি হৈছে দীপে ইয়াক ঘেৰি ল'লে দীপে কেচকক ঘেৰি ল'লে ভাই দীপে কেচকক ঘেৰি ল'লে অকল আমাৰ আছাম টিমৰ লাভলি বাকী আছে ভাই বঢ়িয়া পাকলি পাক্কা ভাই বেংগলৰ Booyah Bangalore, Booyah Bangalore, Booyah Bangalore, Booyah Bangalore, Booyah Bangalore, Booyah Bangalore, Booyah Bangalore, Bangalore, Booyah, Booyah Bangalore, भाई साहब যোনে যোনে ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে এনজয় কৰিলে প্লিজ লাইক কৰি যাব